የወላይታ ዞን ግጭትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ የኦነግ አመራሮች ውዝግብ በባምቢሴው ግጭት ተጠርጥረው የታሰሩ ሰዎች ቤተሰቦች አቤቱታ እንዲሁም በአማራ ክልል የኮሮና ስርጭትን ያስቃኘናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በደቡብ ክልል በወላይታ ዞን በቁጥጥር ስር የዋሉ የዞኑ ከፍተኛ ባለስልጣናት እስከ ትናንት ድረስ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ አስታወቀ። ኮሚሽኑ እንዳለው ጉዳዩን በስፍራው ተገኝቶ ለማጣራትና ለመገምገም መርማሪ ቡድን ለመላክ ዝግጅቱን አጠናቋል። ሆኖም ወደ አካባቢው የሚወስደው መንገድ መዘጋቱ እንቅፋት እንደሆነበት ገልጿል። በሌላ በኩል ዶችቨለ ያነጋገራቸው የኮሚሽኑ የሐዋሳ ቅርንጫፍ አስተባባሪ በዞኑ የተለያዩ ከተሞች ነሐሴ 4 2012 ዓ ም በተከሰቱ ግጭቶች የጸጥታ ኃይሉ ተመጣጣኝ እርምጃ አለመውሰዱን የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ ብለዋል። ሶሎሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ያቀርብልናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የመረጃ ምንጮቼ አስረድተውኛል ባለው መረጃ መነሻ በወላይታ ዞን የክልል መንግስት መመስረትን በትናጠል ለማወጅ በፈለጉ ከፍተኛ የዞኑ ባለስልጣናት እስርን ተከትሎ በተደረጉ የተቃውሞ ሰልፎች የጸጥታ ኃይሎች በሰልፈኞቹ ላይ የወሰዱት እርምጃ ተመጣጣኝነቱ አጠያያቂ ነው ብሏል። የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ አቶ አሮን ማሾ እንዳሉት የጸጥታ ኃይሎች ሰላማዊ ሰልፎችን በሚቆጣጠሩበት ወቅት የሞት አደጋን የማያስከትል የኃይል እርምጃ ከመውሰድ ሊቆጠቡ እንደሚገባና መሰል እርምጃዎች ቀድሞውኑ የነበረን ውጥረት ያባብስ እንደሆ እንጂ መፍትሄ እንደማይሆን ተናግረዋል። ኮሚሽኑ ያወጣውን መግለጫ በተመለከተ የኮሚሽኑ የሐዋሳ ቅርንጫፍ አስተባባሪ የሆኑትን አቶ በለጠ ይልማን ጠይቀናቸዋል። የሰው ሕይወት ማለፉን ደግሞ ያለፈበት ምናልባት የጸጥታ ኃይሉ ተመጣጣኝ እርምጃ ያልወሰደ መሆኑን የሚያመላክት ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ሰልፈኞቹ መንገድ የዘጉ ነበረ። በእርግጥ ግን ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ግጭት ፈጥረው ወይ መሳሪያ ይዘው ጥቃት ያደረሱት የለም። ስለዚህ ስለ ተመጣጣኝነቱ የወሰደው ኃይል ተመጣጣኝ ስለመሆኑ ማረጋገጫ የለም ነው። አመራሮችን ጨምሮ ሌሎች በሰልፍ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ተይዘዋል። ወደ ከመቶ በላይ ሰዎች ማለት ነው። እነዚህ የተያዙ ሰዎች በአፋጣኝ ወደ ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት አግባብ እንዲፈጠር ተመሳሳይ ጥያቄዎች ወደ ክልሉ አሉ። የአደረጃጀት ጥያቄ ነው ጥያቄው የአደረጃጀት ጥያቄ በሚመለከት መንግስት ዘላቂ መፍትሄ መፈለግ እንዳለበት የክልል መንግስትም የፌዴራል መንግስትም ተጠርጥረው የተያዙት ሰዎች እስከ ትናንት ፍርድ ቤት አልቀረቡም ተብሏል። ኮሚሽኑ ምርመራ በአፋጣኝ እንዲጀመርም የጠየቀ ሲሆን መርማሪ ቡድን ወደ ስፍራው ለመላክም የመንገድ መከፈትን እየጠበቀ መሆኑን አቶ በለጠ ይልማ አስረድተዋል። ከሚመለከታቸው አካል ጋር ከመንግስትም ከህብረተሰቡም በስልክ እየተገናኙ ነው። ነገር ግን አሁን በአካል ግን ዛሬም ለመሄድ ምናልባት ከዛሬ ጠዋት ድረስ መንገዶች ክፍት ካልሆኑ ምናልባት ትናንትና ጠዋት አካባቢ የጸጥታ ኃይሉ ከአርባ ምንጭ ወደ መሀል ሀገር የሚሄዱ እንዲሁም ከመሀል ሀገር ወደ ወላይታን አቋርጠው የሚሄዱ ተሽከርካሪዎችን በጸጥታ ኃይል ድጋፍ እንዲወጡ ያደረገበት ሁኔታ አለ። ግን ያለ ጸጥታ ኃይል መሄድ ስለማይቻል ሲረጋጋ ነው የጠበቅን ያለን እንጂ ምርመራ ቡድን ተዋቅሮ መረጃዎችን በማየት ሰብአዊ መብት ጉዳይ ምን እንደሚመስል ቀጣይ መግለጫ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከመግለጫው በዘለል በቀጣይ ሊፈጥር የሚችለውን ጫና የተጠየቁት በሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሐዋሳ ቅርንጫፍ አስተባባሪው አቶ በለጠ ይልማ የተወሰደው የኃይል እርምጃ ተመጣጣኝ ሆኖ ካልተገኘ መንግስት ይጠይቃል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ባለው ህግ መሰረት መንግስት ያው ተጠያቂ ይሆናል። የወሰደው አካል ያለ አግባብ የተወሰደ ኃይል ካለ የሚመራው አካል አለ ያን ጸጥታ ኃይል። ስለዚህ እሱ ተጠያቂ እንደሆን ሪፖርት ማውጣት ነው። ያው ኮሚሽኑ ሪፖርቱን የወጣውን ሪፖርት የሚያስፈጽመው ደግሞ ያው መንግስት ነው ባለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ስድስት ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰባቸው ጥይት መገደላቸውን አስታውቋል። የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ደግሞ 21 ሰዎች መገደላቸውንና 105 ሰዎች መቁሰላቸውን ትናንት መናገሩ ይታወሳል። ለዲ ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሐምሌ 19ና 20 ካካሄደው አስቸኳይ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ በኋላ በአመራሮቹ መካከል የተነሳው ውዝግብ ያለ መፍትሄ እንደቀጠለ ነው። በትናንትናው ዕለት በሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳ ይሁንታ የወጣ ነው የተባለው መግለጫ ስድስት የግንባሩ አመራሮች ለጊዜው ከስራ መታገዳቸውን ጠቁሟል። ታግደዋል የተባሉ አመራሮችም የግንባሩ ምክትል ሊቀመንበርን ጨምሮ ያለ ሊቀመንበሩ ይሁንታ በማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባው እና ሰኞ ዕለት በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የተሳተፉት ናቸው። በማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባና በሂልተኑ የድርጅቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተሳተፉት የግንባሩ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ ደባ ለዶች ቨለ እንደተናገሩት እሳቸውን ጨምሮ ሌሎች አምስት አመራሮችን ያገደው መግለጫ የሊቀመንበሩ የአቶ ዳውድ ኢብሳ ይሁንታ ያለው ነው ብለዋል። የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በበኩላቸው በፓርቲው አመራሮች መካከል የተፈጠረው ልዩነት በሕግና በቁጥጥር ኮሚቴ የተያዘ በመሆኑ ማብራሪያ ሊሰጡ እንደማይችሉ ለዶች ቨለ ተናግረዋል። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ተጨማሪ አለው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች መካከል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተነሳው ውዝግብና ክፍተት አሁንም ያለ እልባት እየገሰገሰ ይገኛል። የውዝግቡ ሁሉ መነሻ ደግሞ የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ሐምሌ 19ና 20 በዋና ጽህፈት ቤት ያካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የፈጠረው የመጠራጠር ስሜት ሆኖ ነው የሚነሳው። ይህን ስብሰባ ጨምሮ ሰኞ ነሐሴ 4 በሂልተን ሆቴል በድርጅቱ አመራሮች የተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ እውቅና መነፈጉ ደግሞ ልዩነቱን ይበልጥ ገሃድ አውጥቶታል። የማዕከላዊ ኮሚቴው አስቸኳይ ስብሰባና በጋ ጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የተገኙት የግንባሩ ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ ለዶችቬሌ እንደተናገሩት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመምከር የተጠራው ስብሰባ የሁሉም እውቅና የነበረው ቢሆንም ሂደቱን ለማጨናገፍ የተንቀሳቀሱ ነበሩ ብለዋል። በትናንትናው ዕለት በግንባሩ የሀገር ውስጥና የጉሚ ሰባ ማለትም ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና ከሀገር ውጭ በሚገኙ አመራሮች የወጣው መግለጫ ደግሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተሳተፉትን ጨምሮ ስድስት አመራሮች እንደታገዱ ያብራራል። መግለጫው በሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ፍርማ መውጣቱንም አቶ ቶሌራ ነግረውናል። كام أنا شاب የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ የተሳተፉትን ከስራ ግደታል የሚል መግለጫ ወጡ። በመሰረቱ ይሄ ደግሞ መግለጫው ላይ ታየው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና ውጭ ያሉ አመራር ይላል። እኛ በበኩላችን አንደኛ ነገር ማንኛውንም አባል ከስራ ለማገድ የሚችለው ሁለት ሶስተኛ ድምፅ ካለው ብቻ ነው። ሁለት ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር ብሎ የሚጠራቸው በምርጫ ቦርድ ተመዝግበው የሚታወቁትን አመራሮች ብቻ ነው። ከየት አምጥቶ እንደጨመሩበትም አናውቅም። የወጣው መግለጫ በአቶ ዳውድ ፊርማ ነው። ስለዚህ ህጋዊ ያልሆኑ እርምጃ በመውሰዳቸው እኛም በበኩላችን የምንሰጠው መልስ አለ ማለት ነው። መግለጫው ከዕለት ተዕለት ስራቸው መታገዳቸውን የጠቀሰው ስድስት ሰዎች የግንባሩ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሶ ብቅላ፣ እንዲሁም አቶ ቶሌራ አደባ፣ አቶ ምሳ ኩምሳ፣ ጀቤሳ ገቢሳ፣ እብሳ ነገው የአቶ ቀጄላ መርዳሳ ስምን ያካተተ ነው። አቶ ቶሌራ በድብቅ የተደረገ ነው ያሉት ስብሰባው ውሳኔው ከሁለት ሶስተኛ ባነሰ የማዕከላዊ ኮሚቴ ድምፅ የተላለፈ በመሆኑ ተቀባይነት እንደሌለውም ነው የሚገልጹት። ጉዳዩ የሚመለከታቸው አመራር አባላት ሳንጠራ ስብሰባ መደረጉንም እርግጠኞች አይደለንም። ስብሰባው ተካሄደ አልተካሄደ ሳይሆን የድርጅቱ ሕግ የተጣሰ መሆኑን ነው ለመግለጽ የምንወደው። በሕጋችን መሰረት በአንቀጽ ሀያ ቁጥር ሰባት ላይ ማዕከላዊ ኮሚቴውን ስልጣን ሲያስቀምጥ የአመራር አባል ከስልጣን ሊያስወግድ ከስራ ሊያቆም የሚችለው በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ነው የሚል በግልጽ የተቀመጠ አንቀጽ ነው ማለት ነው። አሁን ውሳኔውን ያስተላለፉት አካላት በማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ ተሳትፈው የመወያየት መብት ነበራቸው ያሉት አቶ ቶሌራ የያነውን ስብሰባ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የመጥራት ህጋዊ መብት ቢኖረውም ሊቀመንበሩ አስቀድሞም ከምክትል ሊቀመንበሩ ጋር ተነጋግረው ይሁንታቸውን ቢሰጡም የፈተናው ሁሉ መነሻ ያ ስብሰባ ነበር ነው የሚሉት። በኋላ ሊቀመንበሩ መንቀሳቀስ በቻሉበት ወቅት ያለውን ሁኔታ ሳያጤኑ ምን ተደረገ፣ ምን ላይ ተደረሰ በብሎ መጠየቅ ሲገባቸው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን በሙሉ አላነጋግርም በማለት የራሳቸውን እርምጃ ወሰዱ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ እንግዲህ በአካባቢ ባላስፈላጊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች በመታየታቸው ጽህፈት ቤቱ ለጊዜው ለሁላችንም ክፍት አይደለም ማለት ነው። ማን ነው የዘጋው? በስተጀርባው ያለ ነገር ማውቆ ነገር የለም። ሊቀመንበሩ ግን ከስራ አስፈጻሚው ኮሚቴ አባላት ጋር ለመስራት ፍላጎት እንደሌላቸው በግልጽ አሳይተዋል ማለት ነው። አቶ ዳውድ በበኩላቸው የጉልሌ ጽፈት ቤታቸው ከመዘጋቱ ጋር ተያይዘው የጸጥታ ጉዳይ ነው ከመባሉ ውጭ የሚ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ነግረውናል። ሁምና ፌዴራል ፖሊሲቱ መደጡፌ የፌዴራል ፖሊስ ኃይል ለደህንነትህ እዚህ አካባቢ ነን በማለት በጁላይ 17 ነገሩኝ። ጁላይ 30 እና 31 ደግሞ በጥንቃቄ ወደ ቢሮ መግባት እንደሚችል ከተነገረኝ በኋላ መግባት ጀመርኩኝ። በ31 ግን ለደህንነት በሚል ማንም ወደ ቢሮ መግባት እንደማይችል ተደረገ። በፓርቲው አመራሮች መካከል የተፈጠረውን ልዩነት በማስመልከት ግን ጉዳዩን የህግና ቁጥጥር ኮሚቴ ይዞታል ያሉት ሊቀመንበሩ ለጊዜው ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን እንደማይችሉ ገልጸውልናል። አቶ ቶሌራ አደባ ግን ውስን የአመራር አካላት ከህግና ስርዓት ውጭ እየተንቀሳቀሱ ስለመሆናቸውን ነግረውናል። ከአርባ ስምንት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ውስጥ ሰባት ብቻ ተሰብስበው እነዚህን ሁሉ ከስራ አስወግደው እኛ ድርጅቱን መምራት መብት ያለን የሚሉበት ምንም ህጋዊ መሰረት ስለሌላቸው ተቀባይነት የላቸውም ለማለት ነው። ለዶችቬሌ ዲ ደብልዩ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ፣ አዲስ አበባ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ባምቢሴ ወረዳ ከሁለት ወር በፊት ተፈጥሮ በነበረ ግጭት በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ክስ ሳይመሰረትባቸውና ያለምንም ጥፋት ታስረው እንደሚገኙ የታሳሪ ቤተሰቦች ተናገሩ። በወቅቱ በወረዳው በነበረው ግጭት የአስር ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን ከአንድ መቶ በላይ ደግሞ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ተገልጿል። አብዛኛዎቹ ታሳሪዎች አርሶ አደሮችና የመንግስት ሰራተኞች ሲሆኑ የተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎችም እንደሚገኙበት ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ያዕቆብ አልማሙን መረጃን በማጣራት ሂደት የተፈጠሩ ክፍተቶች መኖራቸውን አረጋግጠዋል። የምርመራ መዝገቡ እየተጠናቀቀ መሆኑንና በቅርቡም ክስ ይመሰረታል ብለዋል። የአሶሳው ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ ዝርዝር ዘገባ አለው። በግንቦት ወር መጨረሻ በባምባሲ ወረዳ በሁለት መንደሮች መካከል በመሬት ይገባኛል ጥያቄ ተጀመረ በተባለው ግጭት ተሳትፏል ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎች በአሶሳ ዞን ከታሰሩ ሁለት ወራትን ማስቆጠራቸውን ቤተሰቦቻቸው የታሰሩባቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻም አብዛኞቹ የታሰሩ ሰዎች አርሶ አደሮችና የመንግስት ሰራተኞች ሲሆኑ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ግለሰቦችም መታሰራቸውን ተናግረዋል። አቶ ሐሰን ጅብሪል አጎታቸው ግንቦት 29 2012 ዓ ም መታሰሩን የገለጹ ሲሆን ግጭቱ ተፈጥሯል በተባለበት ዕለት በአካባቢዋ አልነበሩም ይላሉ። ሆኖም ከታሰሩ ጊዜ አንስቶ የቀረበባቸው ክስ አለመኖሩንና ያለ ጥፋት ታስረው ይገኛሉ ብሏል። ጥፋት ያለበት ሰው ወንጀለኛ ሰው ያጠፋ ሰው ቢታሰር የግድ ለምን ታሰረ ማለት አግባብነት ላይኖረው ይችላል። አብዛኛው የታሰሩት ሰዎች ግን በፖለቲካ አመለካከታቸው ነው የታሰሩ። አብዛኛው ሰው ወደ ሁለት መቶ የሚጠጋ ሰው የታሰር ዝም ብሎ ሆን ተብሎ አንድ ብሔር ላይ ለማጥቃት የተደረገ አካሄድ ነው። ችግር የተፈጠረባቸው ቀበሌዎች ላይ ከሁለቱም ወገን ያለማዳላት ተይዞ መጠራት አለበት። ፍትህ የለም በቃ ቶታሊ ነው። እውነቱን መናገር ሁለት ወር ሆኗቸዋል። ከግንቦት ሀያ ዘጠኝ ጀምሮ የታሰሩ ሰዎች እስቲል ነው ያለምንም ማስረጃ ያለምንም ምስክር ማረሚያ ቤት ነው ያሉት። አንዳንዶች ከቤታቸው፣ ሌሎች ደግሞ ከየስራ ቦታቸው ግጭት የፈጠሩትን አይታችኋል ወይም ደግሞ ጥቃት ያደረሱ ሰዎችን ደብቃችኋል ተብሎ የታሰሩ ሰዎች መኖራቸውንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። አባታቸው መታሰሩን የተናገሩት ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የባምባሲ ወረዳ መንደር አርባ ሰባት ነዋሪዎችም በወቅቱ በተፈጠረው ግጭት እነሱ በሚኖሩበት መንደር በነዋሪው ላይ የደረሰው ጉዳት ከፖሊሶች ጋር በተፈጠረው አለመግባባት ለማጥፋት በተጀመረ ግጭት መሆኑን አመልክቷል። የአካባቢው ወጣቶች እርምጃ ለመውሰድ በወቅቱ ተሰባስበው እንደነበረም አስረድተዋል። አባታቸው በግብርና ስራ እንደሚተዳደሩና በወቅቱም ከስራ ቦታቸው ተመልሶ ባለበት ሰዓት ተይዞ መታሰራቸውን ገልጿል። በዚህ የክረምት ወቅትና ዝናብ ላይ የተመሰረተ ምርት በሚመረትበት አካባቢ ያለምንም ጥፋት መታሰራቸው በቀጣይ ቤተሰባቸውን ለራብ ሊያጋልጥ ይችላል ሲሉ ያላቸውን ስጋት ጠቁሟል። ታውቃላችሁ፣ ሰማላችሁ፣ ታያላችሁ ተናገሩ ነው በቃ አሁን የተባለ ያለው ማለት በሰዓቱ ደግሞ ከባ ነበረ ሰው ቤቱ እዛ ስለሆነ ሰውየው እዛ ይኖራል ብሎ ማሰብ ትንሽ ይከብዳል። እንደ ግለሰብ ስናየው ቤቱ እዛ ነው፣ ሰውየው ግን ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል አይደል? እኔ እዛ ቤት ውስጥ አልነበርኩም ሌላ ቦታ ነበርኩ ብለው ሲናገሩ ግን ውሸታችሁን ላለመናገር ምናምን ነው በሚል ስንት ህጻን ስንት ልጆችን የሚያስተዳድር አርሶ አደር መንግስት በዚህ ሰዓት መሬት ሰውን ማደር የለበትም እያለ ሰፊ ንቅናቄ እየሰራ ባለበት ሰዓት እንደዚህ አይነት አካሄድ ተገቢነት የለውም። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአሶሳ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ያዕቆብ አልማሙን መረጃ የማጣ የማጣራት ስራ ረጅም ጊዜ እንደወሰደባቸውና ክስ ሳይመሰረትባቸው የቆዩ በርካታ ሰዎች መኖራቸውን ገልጸዋል። ጉዳያቸው የታየና ከወንጀል ነጻ ተብሎ ከዚህ በፊት በቁጥጥር ስር ከዋሉ ሰዎች መካከል እየተለቀቁ እንዳሉ አክለዋል። በብሔር ማንነት ላይ የተመሰረተ ጥቃት ደርሶብናል የሚሉና ሌሎችም የታሳሪ ቤተሰቦች ቅሬታን አስመልክቶም በወቅቱ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች በመሬት ይገባኛል ጥያቄ በተፈጠረው አለመግባባት አመፅ ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎችን በማስፈራራትና በግድያ ወንጀልም የተጠረጠሩ ናቸው ብሏል። ብሏል። አሁን የፍትህ መጓተት ጉዳይ ማስረጃዎች ደረጃ ትንሽ እየተጓተቱ ነው ነገሮች አሉ። ገና አሁን የምርመራ መዝግቡ ገና እየተጠናቀቀ ነው። ይሄን ማስረጃ የሌለባቸው እየተፈቱ ነው። ማስረጃ ያልተገኘባቸው እየተፈቱ ነው ያሉ። ስለዚህ የፍትህ መጓተቱ የነበረው በማስረጃ አሰባሰብ ጋር ተያይዘው የነበረው ውስንነት ነው። አሁን ግን ምርመራ መዝግቡ እየተጠናቀቀ ስለሆነ በቅርብ ጊዜ የክሱ እንደሚደርሳቸው ነው። ከአሶሳ ከተማ በአርባ ሁለት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በአምባሲ ወረዳ በሁለት መንደሮች መካከል በመሬት ይገባኛል ጥያቄ በተፈጠረው አለመግባባት ግጭት ተቀስቅሶ የአስር ሰዎች ህይወት ማለፉን በግንቦት ወር መጨረሻ መዘገባችን የሚታወስ ነው። ለዲ ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። በአማራ ክልል የሚገኙ የቀን ሰራተኞች በኮሮና ተዋሲ ክፉኛ እየተጠቁ መሆኑን የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። መስሪያ ቤቱ እንደሚለው የቀን ሰራተኞች ለበሽታው የተጋለጡት በአኗኗራቸውና በስራቸው ሁኔታ ምክንያት ነው። በክልሉ ከቀን ሰራተኞች ሌላ በተዋሲው የሚያዙ አሽከርካሪዎችና የጤና ባለሙያዎችም ቁጥር እያሻቀበ ነው። እስከ ትናንት ድረስ ተዋሲው በክልሉ በ791 ሰዎች ላይ ተገኝቷል። ከመካከላቸውም 503ቱ ከበሽታው ሲያገግሙ፣ ስምንቱ ደግሞ ሞተዋል። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን ዝርዝሩ ልኮልናል። የኮሮና ቫይረስ ከመጋቢት 21 2012 ዓ ም ጀምሮ በክልሉ መመዝገቡን የአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የህብረተሰብ ጤና ኢመርጀንሲ ማኔጅመንት ተወካይ ዳይሬክተር አቶ አሊ አያሌው ለዶይቸ ቬለ ተናግረዋል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በከፍተኛ ሁኔታ የቀን ሰራተኞች በብዛት በቫይረሱ እንደተያዙ ተናግረዋል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በርካታ የቀን ሰራተኞች መገኘታቸውና አኗኗራቸው ለቫይረሱ እንዳጋለጣቸው አቶ አሊ ያብራራሉ። በቫይረሱ የሚያዙ የመኪና አሽከርካሪዎችና የጤና ባለሙያዎች ቁጥርም ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው ብለዋል። እስካሁን ወደ 259 የሚሆኑ ሰዎች አጠቃላይ ከ790 የቀን ሰራተኞች ናቸው። ሌሎች እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ወደ 83 የሚሆኑ የመኪና አሽከርካሪዎች እና ረዳቶቻቸው በዚህ በሽታ እነጠቁ እንደ ክልል መረጃዎች አሉን ያሳያሉ። መረጃዎች ምንም እንኳን እስካሁን ባለው የጤና ባለሙያዎች በተለየ ሁኔታ እንደ አማራ ክልል የተጠቁ ነው ባንልም አሁን አሁን ግና ቁጥሩ ከፍ እያለ እየመጣ ነው። ወደ 23 የሚሆኑ እስከዚህ ሰዓት ድረስ የጤና ባለሙያዎች ከአጠቃላይ ካለው በክልል ውስጥ ከተገኙት ውስጥ በዚህ በሽታ እንደ ተያዙ በላብራቶሪ ማረጋገጥ ተችሏል። ህብረተሰቡ የተፈለገውን ያክል ጥንቃቄ ማድረግ ባለመቻሉ የቫይረሱ ስርጭት በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ መሆኑን ነው ዳይሬክተሩ ያመለከቱት። በክልሉ ያለውን የስርጭት ሁኔታም ሲገልጹ እንግዲህ በስፋት ሁሉንም አማራ ክልል ውስጥ ያሉ ዞኖችን በስፋት ያጠቃ ነው። እንግዲህ ከአንድ ዞን እስካሁን ከ West ጎጃም ከሚባል ዞን ውጭ ሌሎቹ ዞኖች ላይ ሁሉም በሽታው ተሰራጭቶባቸው ይገኛል። እስካሁን ባለው ወደ 48 የሚሆኑ ወረዳዎች ላይ መስፋት በሽታ እንዳለባቸው ታይቷል። የቫይረሱን አጠቃላይ ሁኔታ ለማወቅ በአገር አቀፍ ደረጃ ከነሐሴ 1 2012 ዓ ም ጀምሮ በዘመቻ እየተሰራ እንደሆነ ያመለክቱት አቶ አሌ በዚህ ዘመቻ ለቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማወቅ መታቀዱን አመልክተዋል። በተለይ አሁን ነሐሴ አንድ ጀምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ማንም የሚባል ዘመቻ እየተሰራ ነው ያለው አንደኛው በቤት ለቤት ቅኝት አስተሳስረው ማጠናከር ነው። እነዚህ መተንፈሻ አካል ህመማን ያለባቸው ሰዎች የመመርመሩ ስራ ይሰራል። ከዛ ውጭ ደግሞ በተለይ ለረጅም ጊዜ አውሮ የቆየ ህመም ያለባቸው ሰዎች በተለይ ስኳር፣ የልብ ህመም፣ ደም ግፊት፣ አስም ኤች አይቪ ኤድስ፣ ሌሎችም በጽኑ ሕክምና ክፍል ተኝቶ የሚታከሙ በየሆስፒታሉ ምክንያቱም አንዱ ተጋላጭ የሚባሉት እነሱ ስለሆኑ ለወሊድ ክትትል የሚመጡ እናቶች እነሱም ታሳቢ አድርገን እንሰራለን። ከዛ ውጭ በቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸውን ሰዎች ጋር ስፋት የምንሄድበት ምርመራዎች ላይ ከነዚህ ላይ ነው ማዕከል አድርገን የምንሄድበት። ተጋላጭ ከሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በተጨማሪም ተቋማትና ህዝብ በብዛት የሚገለግልባቸው አካባቢ ነዋሪዎችም በዘመቻው እንደሚጠቃለሉ ተናግረዋል። ሰዎች በብዛት የሚሰበሰቡባቸው በተለይ አንዳንዶች አሁን በህፃናት ማሳደጊያ አካባቢ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ምክንያት ሊመጡ ይችላሉ። ተፈናቃይ ካምፖች አካባቢ መናኸሪያዎች፣ ባንክ ቤቶች፣ እነዚህ ሰዎች በስፋት የሚሰበሰቡባቸው አካባቢ አሁን ያሉትን ስራዎች አጠናክረን እየሰራ ነው። የጤና ባለሙያዎችም አንድ እንደነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ነው አድርገን እየሰራ ነው። ከዛ ውጭ ማህበረሰብ መተላለፊያ በጀመር በማህበረሰብ መተላለፊያ ማለት የ community transmission የሚባለው በጀመረባቸው አካባቢ እነዚህን ስራዎች ለመስራት ዝግጆች ተደርገው እስከ ትናንትና ድረስ ወደ 18 ሺህ የሚሆኑ ናሙናዎች ለመሰብሰብ ተችሏል። አቶ አሊ አያይዘውም ህብረተሰቡ ራሱንና ቤተሰቡን ከቫይረሱ ለመጠበቅ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ መጠቀም፣ እጅን በሳሙና በተደጋጋሚ መታጠብና መራራቅን በአግባቡ መተግበር እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። በአማራ ክልል ከነሐሴ አንድ ጀምሮ ባሉ ተከታታይ 15 ቀናት 50 ሺህ 50 ሰዎችን በዘመቻ ለመመርመር እቅድ መያዙን 37 ሚሊዮን ቤቶችን ለመድረስና 2100 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ለማግኘት እየተሰራ ነው። በአማራ ክልል እስከ ትናንትና ባለው መረጃ መሰረት 45854 ሰዎች ተመርምረዋል። 791 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸው አምስት መቶ ሶስቱ ከበሽታው ሲያገግሙ፣ ስምንቱ ደግሞ ከበሽታው ጋር በተያያዘ ሕይወታቸው አልፏል። አለምነው መኮንን ለዲ ደብልዩ ራዲዮ ባህር ዳር። አድማጮች፣ የምሽቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን እንግዲህ በዚሁ አብቅቷል።